sudani kijje ku nze ebyaddala emmundu mu ggwanga erya sudani ekyatokota abalwanagana ajuke nti no pulezidenti general abdel fata al burhani ali mu kulwanagana ne vice pulezidenti bamuyita geno muhammadi hamdan dagalo president ne vice president bali mu kulwanagana vice president ayina ejje erimukkiririza mbaliyita rsf rapid support force bulwemba nkutwala e sudaani siyinza butakujjukiza nsonga ezo siyinza butakutegeeza nti purezidenti yalwanagana ne vice purezidenti bulwe muddira amagye ne mugateekamu obukundi kundi obwo ekiseera kituuka ne bulwanagana kakati akakundi ka rsf kali mu kulwanagana nejjo erya gavumenti kakati enteeseganyo zo zigenda maaso mugwange lya saudi arabia ekibuga kyita nini wankubadde enteseganya zigenda maaso yo emundu etokota butedeza basibo ne banyabo mbadde nningezako mu ggwanga nirimanyiddwanga erya sudaani ngenza okulaba nga spaisi dayana wulidda bulungi sipaisi dayana ow'omu ggwanga erimanyiddwanga erya sudaani bamutidde mu kulwanagana bwe ŋŋamba spaisi dayana mba ŋŋamba omuyimbi omukyala aliko aa si yaliko wano spaisi dayana si yaliko mu ggwanga erya uganda kati omulungi aladeka enkuluza amagezi nga bwolaba wano mu ggwanga erya uganda nti mu bayimbi abakyala sipayisi dana yaliko taliira ejula kati ne mu ggwanga erimanyiddwa nga erya sudaani omuyimbi omukyala aliko bamuyita shadden gadod shadden gadod muyimbi wa tabu era nga bwolaba sipayisi dana bw'abanga ategese sho mu ggwanga erya sudaani nga si lutalo emiryango bagiggalawo bangu kubanga abantu bayiika mu bungi nnyo era yetategeka sheemu balina okubayo akalango olw'okusaba kw'abangi abaafikkira ku luli neera akomyewo ne bategeka ey'okubiri kati omuyimbi ono amanyiddwa nga shadden gaddoda sipayisidaana w'omugwanga erimanyiddwa nga erya sudaani bamuse bamukubye ebyasi abadde awangalira mu kibuga ekimanyiddwa nga omduman ekimu ku bibuga ewasinga okulwanagana wakati w'amagye ga gavumenti ne bano bamukwata mundu aba rsf omukyalo no bambe gye bamukubidde shaden gathard espice dina w'omugwanga erimanyiddwa nga erya sudaani abadde emyaka 37 abadde akyali muwala muto myaka 37 naye nga ayimba alinga ennyonza ayimba alinga fulaviya mawagi gwe tulabye wano ndi ate simanyi solomon kaweesa simanyi biki owulidde omuyimbi ono amanyiddwa anyway oli kukina munya katonyezenya famedio sapiensenkruza magazi ensura y'omuziki n'ebyemizanyo omuyimbi ono amanyiddwa nga shaden gadod mukyala wa social media tava ku zi facebook tava ku zi twitter zi instagram mukyala wa social media era olunaku lubadde teruziba nga tatadde katambi ku social media kati akatambi omukyalo no kasembye okuteeka ku sosolo midiya babadde nga beekukumye ng'aline mutabani we abadde katabani ke bambi eh, katabani ke kabadde myaka 15 kati abadde aline mutabani we nga beekukumye kati n'agamba akatambi akatadde ku social media nga tebannamutta n'agamba ebikompola eno bifuuse ebikompola bannange naye awulikika nga agamba mutabani we nti gale dinisa va ku luggi mwanange oluvannyuma era awulikika mu katambi kano ng'agamba mutabani we mwana wange jangu obeere asooka agamba go away from the doors and windows nti viire enzigi n'amadinisa oluvannyuma n'amugamba jangu tubeere eno biri mu katambi keyatadde ku social media mu katambi kano ogani tino kali ku social media keyasembye okuteekayo nga tannafa awulikika ng'agamba ebigambo bino kamukwoti nga bwe yayogedde yagambye in the name of allah we are going to die nti mulinnya lya allah tugenda kufa red wearing on full clothes nti eh, mulinnya lya tugenda kufa nga twambadde bulungi agamba mutabani we you should wear this yambala kino ndi tufe bulungi akatambi gye kali ku social media munoonyeko musachingikawo ku facebook ojja kalaba omuyimbi ono owettutumu ennyo mu ggwanga erya sudaani afiridde mu kulwanagana okugenda maaso mu ggwanga lino erya sudaani abadde akola nnyo ziraivu ku facebook era nga ziraivu ze ezisinga abadde ayogera ku lutalo kati ng'ojjaku kano kenkugambye kasembyo okuteekayo mukazi watte ono nga tannafa ayina era akamu ku butambi bwe yateekayo akamu ku busembyeyo si ke kasembeddeyo ddala naye ke kamuku busembyeyo ng'agamba bw'ati nkatambi kano mukazi watte ono agamba we've been trapped in the we've been trapped in our houses for 25 days we are hungry and living in an enormous fear nti twakamala ennaku 25 nga tuli mu nyumba munda enjala etutta tuwangalira mu kutya oli kukina munyakatonyezenyafa mediosapiensenkruza magazine nsura y'omuziki n'ebyemizannyo tuli ku muyimbi owettutumu ennyo mugwanga erimanyiddwa nga erya sudaani afiiridde mu lutalo luno omuyimbi ono ennyumba ye mwabadde asula ebadde kinyana mpindi n'ekizimbe okuli rediyo ne tivi yeggwanga kyokka jjukira nti awali rediyo ne tivi yeggwanga byemu ku bitundu ewasinga okulwanagana buli ludda olwa rsf n'olwa gavumenti buli ludda lulwana okulaba ngaekitundu kino bakyezza ekitundu omuli rediyo ne tivi ziri ku kizimbe kimu rediyo yeggwanga ne tivi yeggwanga naye aba rsf bakuba emundu okulaba nga bawamba tv yeggwanga amagye ga gavumenti nago gakuba emundu okulaba nga aba rsf tebawamba tv yeggwanga kati wano omukyalo ono wabadde awangaalira ebitundu enyumba mwabadde asula erinaanye tv ne rediyo yeggwanga kati mukulanagana kuno omuyimbi ono essasi limusanze mu nyumba munda si kugamba nti abadde bweru mu sudaani abantu babattira mu mayumba kubanga okulwanagana kuli mu kibuga makati kati olw'okuba okulwanagana kuli mu kibuga makati kyangu nnyo amasasi okuyingira mu mayumba g'abantu abadde mu nnyumba ye munda esasi gye limusanze ne limukuba mu nnyumba ye abadde abeeramu ne mutabani we wa myaka 15 omutabani yafulumizza obubaka nti ndi wano ne maama wange bamusse naye simanyi kyakukola sisobola kufuluma bweru banange mujje mu nnyambe ndi ne maama wange muyimbi bamukubidde mu ggwanga erya sudaani mu nyumba alimu ne mutabani we omutabani wa tebereza obeera ne mutabani we wa myaka 15 maama nofa omutabani aba agenda kukola ki eggwanga erya sudaani lyetaaga okusabira mweabagamba zivuge batuwa ebikola tunolulabeko ku kigenda maaso mu ggwanga erya sudaani tojja kuddamu kusaba bikola ng'ogyeko omuyimbi ono afiiridde mu ggwanga erya sudaani mu kulwanagana ngugambe nti no ye spice diana owe sudani kati ngaoggyeko spice diana owe sudani afiiridde mu kulwanagana kuno ne dokita bosa owe sudani naye bwatyo bwe yafa ye tafudde lwaleero bamutta mabegako dokita bosa w'omugwanga erya sudan njogera kuomu ku bazannyi bakatemba abasinga obukulu abakadde kuba dokita bosa y'omu ku bakadde wano kati dokita bosa we sudan naye baamutta mu lutalo luno era nga dokita bosa we sudani yali ayitibwa ezia abdel majid naye yafiira mu kulwanagana kuno nga bwolaba wano nti no tulina dokita bosa mukadde muzibu naye muzanyi mulungi nnyo kale si mukadde muzibu nnyo naye mukadde ama dokita bosa toli mukadde ndi mukadde ee mukadde naye ngaate muzanyi mulungi kakati noono asiya abdel majid ni mukadde naye ate abadde muzannyi mulungi ngaali myaka kinaana egy'obukulu asingako dr bosa ngaetaano naye nga abadde muzannyi mulungi era naye bamukubye ebyasi ne bamutta waliwo neyali omusambi w'omupiira kayingo yakuba endiba kumpi kujula kugimala mu seppiki yasamba emipiira mingi ku ttiimu y'eggwanga bamuyita fozil almadi era naye yafiiridde mu kulwanagana crossfire abadde myaka 72 yannyukadde omupiira naye nga wamaanyi nnyo nga bwolaba wano bwetulina ba jackson mayanja miyamiya nga bwolaba bwetulina ba george semogerere nga bwolaba bwetulina ba stephen bengo omupiira bagunyuka naye bakyali bamaanyi batuuka ku kisaawe bayitawo buyise kati noono omukulu amanyiddwa nga fozil almade omupiira yagunyuka abadde myaka 72 naye abadde wamaanyi esasi naye lyamulidde okulwanagana kuno mu ggwanga erimanyiddwa nga erya sudan omulungi ataddeko enkulu z'amagezi kwatandika 15 omwezi oguwedde leero guweza omwezi mulamba kasookedde kulwanagana kuno kutandika kubanga leero ziri 15 omwezi ogwokutaano okulwanagana kwatandika 15 omwezi ogwokuna lwali lunaku lwa mukaaga kakitegeeza nti n'olunaku olwaleero okulwanagana okugenda maaso mu ggwanga erya sudaani kuwezezza omwezi mulamba naye mu bbanga lya mwezi mulamba okulwanagana kuno kwakafiiramu abantu ba bulijjo bagenda mu lusanvu enkumi nnya n'omusobyo baleenya na biwundu babadduse mu ggwanga erya sudaani tomooni ettaka ttono tobala bye biri mu ggwanga erimanyiddwanga erya sudaani katono nnyo kankutwaleko mu ggwanga erya ukraine kwatenyo olutalo mu ggwanga erya ukraine lukyagenda maaso mu ggwanga erya ukraine olutalo lugenda maaso nga bugolo nene wakwadde ng'olutalo lukyagenda maaso tekirobera pulezidenti eggwanga erya ukraine amanyiddwa nga volodimir zelensky okuba nti n'agenda mawanga ag'enjawulo mawanga gy'agenda musajja watu abeera mu kusaba buyambi mutuwa ennyonyi ennwanyi mutuwa ebyokulwanyisa ebyamaanyi wiikend eno yabaddeko ebugirimaani yabaddeko mu ggwanga erya itale abaddeko mawanga ag'enjawulo naye kati olunaku olwaleero ku mande nga 15 omwezi ogwokutaano volodimir zelensky abadde mu ggwanga lya bungereza era mu ggwanga erya bungereza asinkanye saba minisita ow'eggwanga lino amanyiddwa nga lich sunaka bogedde ku nsonga ez'enjawulo era teyerabidde mujjukiza byakulwanyisa mukulu twagala ennyonyi ennwanyi twagala ze fayita jets f16 buno obunyonyi bwe tulina tebujja kusobola kukuba putin tumugolola ettumba amugambe twagala zi f16 mutwe zi f16 zelensiki asemenya osaminsa weggwanga erya bungereza emugamba mwebale kutuwa byakulwanyisa mwebale kutuwa zitanka mwebale kutuwa mundu netwetagayo ne f16 omusajja tumukube tumugolola ettumba rishi sunaka saminsa weggwanga erya bungereza atute vodemolo zelensiki mu maka ge ag'obwa sabaminisita namugamba munange kasookedde nfuuka sabaminisita gwe asoose okugjako mu maka gange gano mbadde sireetangako omuntu n'omu maka gange gano agobwa saba minisita gwe mukulembeze asoose era nsanyuse nnyo okulaba webale kujjako maka gange agobwa saba minisita gwe mukulembeze asoose tugenda kuyirawo omubiri tetusobola kulekerera foreign leader that I've had the privilege of welcoming here as Prime Minister. And there's a lot of great history here. In fact, this room that we're standing in, Winston Churchill made many of his famous speeches in World War II from this room. Saba ow'eggwanga erya bungereza bw'atyo ng'agamba nti no munnange ye ggwe mukulembeze asoose okujja mu maka gano kasookedde nfuuka sabaminisita rushe sunaka ne vodimiro zelensiki batuuza olukiiko lwa bannamawulire era mu lukiiko lwa bannamawulire luno volodimiro zelensiki asendereza eggwanga erya bungereza agaa mwebale nnyo okutubeererawo mwebale kutuwambwasi mwebale kutuyirawo mubiri ne lushi senaka naye nagamba fe tugenda beerawo paka lasiti omurusha tulina omupapaka lwana ddayo ebadde press conference katono nnyo uli ekibaddemu ukraine is bravely defending itself against russian aggression but at this moment it's been really good for us to have the time to talk together in private about the support that the UK ukraine akasajja is giving and how we can make sure that that support is not just here for today but into the future as well to ensure that Ukraine and its people triumph, not just on the battlefield militarily, uh, but also. stand up for those values freedom democracy and the rule of law that we all hold very dear we've had some very good conversations uh, and Vladimir, it's great to have thank you very much oyono ye purezidenti ogwange erya ukraine omita volodimir zelensky bwatyo nga ganti nowebale nnyo sabasabaminisitawebale nnyo munange saba minisita naddala okusinga gwe nine gavumenti y'okutwaliza awamu mwebale kutuwagira bamuyita volodimir zelensky bamuyita volodimir zelensky ye musajja akulembere eggwanga erimanyiddwa ng'erya ukraine ddala really at this moment like you said uh, the moment of challenges the moment for us for our society our people especially for our soldiers moment is agamba akaseera kakusoomooza nnyo eri abantu baffe kaseera kakusoomooza nnyo eri abasirikale baffe tough difficult but anyway um, we need success and i'm happy that in this way we are in way of preparing very important counteroffensive steps you are with us together with us agamba tukwebaza okuba nti nno mu kaseera kano nga tuteekateeka olulumba sinzigo ku ggwanga erya russia oli wamu naffe um, all Great Britain, you and your government. As it's very important. So thank you very much for all support. Of course. Bambi Volodymyr Zelensky bw'atonga Bambi ddala. With uh, with you know all this best attitude to our people from your people, but of course we concentrate on on military support. And thank you very much for this package that you prepared great, huge, really uh, what can save the lives for our people. Thank you so much. thank you so much. Right, we'll take some questions. Yes. President, uh, you made it very clear you need more advanced weapons more quickly. Is it fair to say that you cannot begin your new counter-offensive until you get them. And Prime Minister, today the Kremlin... Sudindako, kakati munamulirwa wa Sene nagamba mukulu saa minister ogambye, mukulu weta gayo weetagayo ebyokulwanyisa kakati tugambe nti no olulumba sinzigo tojja kulukola paka ng'omaze ofuna ebyokulwanyisa eh, e, kakati ate gwe ssaabaminisita nawe has warned that Russia views The new UK military package extremely negatively not too much volodimir zelenski agamba ewebale ready you know, in some time. I, I, I want to be very honest with you. I, I can't share with you so, some days. kakati waliwo ebimu byesisobola kubuulira munnange ebimu sisobola bikubuulira munnange ayogedde bingi naye lwakuba esaala z'obulango zituuse naye kale bino byesigenda kukuteerako eh, saa minisita ono wegwanga erya bungereza munemuwulira mugambye kakati russia yagambye bakulaba bubi olw'ekyo kyokoze totiddeemu agamba ffe twabagamba balumbe bannaabwe be balumba bannaabwe era ffe tugenda kuwagira gwe balumba akube eyalumba katuwa ya muhallo yelo helo kokoko kale kanfuna omulala atali kokoko wamahalo wanki nze mbasada wa firebase nate ogamba otya mbasada wa firebase bannange nina omuzi wange bamutasa bulesing eyaba mistake bamuyitaani asa blessing asa blessing eh bandi abera ko nyo kule byo kone promote promote juma yayimba kayimba ki bakata mistake mistake nsobi Eh. Okay. Asa blessing abera ko nyo bandi bambi akayimba kwa mpira ko kona ko mm bamita jemo kasenge uyo mumanyi jemo kasenge ayimbi oli maleka milioni bali time uyo mumanyi omumanyi oyo mumanyi naawe akabiji ate ono omulala oyo ojja mumbuuliraaliwona omulala bamuyita neima neima junia ah, bamuyita neima yayinde ne palaso limba ntagulula ne bannange <laughs> neima neimabamuyita neima naye muyimbi bambi muyimbi wa ggwanga ok obula mamafuswa kwali mamafuswa nenasazi monika hmm. nabagiriko kandeke neme kumamirirak ikale mukwano bera bulungi buli kubera ngu otadeko enkiru zamagezi gamba hallo wai wanji kantu kagenze nekekwata neŋgamba haji abadde kyate bwebiba bwebiba ambakoneko batonotono yesebo nakusooka kuyozayoza mukwano gwange samuseka jugo omu netherland uh-huh. okuba nti bene yamulengedde eh. namuwa esaza yesikanavi ya watware alikwasaganye era muyozayoza ne famiry yonna mukyala mukyala we hmm. bayozayoza heartbeat hmm. muyogeyoge kyangu bene kulengera ekituufu nyo ekyo mbayozayoza mukwano gwange kanso denis bugayo wa buganda land board hmm. wekitiibwa katikkiro bwe yabadde awo obubaka bw'emyaka ekkumi nga bwamaze kubwakatikkiro yagambye ebitongole byobwakabaka bikukoze bulungi naddala ekitongole kya buganda land board buganda land board abantu abawaayo busuulu mwongere okuwaayo n'okufuna liizi hmm. n'ekyapa mu ngalo kuba byebimu kubiyimirizaawo obwakabaka n'abaaluwalo lwange hmm. neyeebaza nnyo buganda land board so mukulu denis bugaya bondabira ku mukungu kaddu mu nneebalize mwebali kuweereza bwakabaka nzikiriza bwe twabadde ku mipiira gibika mm. nga beena agiggulawo mm. omubaka alan sewanyana namulembe beene n'amuweereza ne kajjambo katikkiro n'amuyozayoza n'amugamba nti genda mu maaso mm. n'ensonga z'abantu kansembyeyo munywanyi waffe omumanyi bulungi ono omwami sipiika wa kesi senakawa omukulu lyombya gihombi ya godfrey webari obuweereza wamu ne kanso kimirante musa matovu munnabutambala yesebo ne onesmas kasule bazanya nengo munnamikiana north nze makulu mabeera bulungi haji makolo kavu mubalinya okuba nti notadeka enkulu z'amagezi webalina okunteeka mu sibuka eyatime nonkoonaku munnange netuweyamu haji makolo kavuma ali atya yani yesemuju yani ono <laughs> mwerabidde mwerabidde yesemuju tubujuyaalibe hallo mwami lwama wanje ssebo omukiralu atali mulalu naye nga siri mulalu obeerawo kyato beerawa kyato naye teri maato teri maato webale kutuweereza kulekuliza sebo tubeerako kwata mukutte webale era nagamba abantu tibwoba toyagala okaddiwe beera kwata mukutte munange nno kampite mbwangu ngaisa olumwe yesebo mbakooneko mu bwangu yesebo maama afisa akabisi kandagala omuvandimwe omumbeja bebigaalo muwonge e kawomya mm. lawrence tekagigenda ejje mm-hmm. kabonge ebeni ebusala omugomba mm. eh,